24 września zaczynamy nagrywanie może dzisiaj coś znajdziemy no tu mamy nie wiem tak gdzie się widać całkiem dobrą nową albę komunijną bardzo ładna душа To jest ciekawe, robot. Zabawka. Tak, Całkiem sporo. Fajna nawet. Co my to mamy jeszcze? I buty. Harlekiny. I w sumie tyle. W sumie ten robot fajny. A tu mamy pralkę. Widać, że się ktoś do niej dostał. Dorwał niestety stare, stary garnek. Jakaś półka. pokazać, co możemy znaleźć na zamkniętych przez zamkniętych altanach. Mam niestety wyjście do niej. Jest zrobione nagranie przez krapy, między innymi jakaś stara lalka, abażur, jakieś tam cenne skarby, między innymi tu. No szkoda. Może następnym razem. Y, chciałem powiedzieć, że materiał jest trochę pocięte, ponieważ nie zawsze jestem w jednym miejscu. W sumie, w sumie przejście tego <laughs> całego kurde okręgu to jest przedział około 20-30 km. Duży teren do przebycia, dlatego nie, nie mam możliwości nagrywania w jednym miejscu. Więc na dzień dzisiejszy będą to kawałki powycinane. Caritas się pojawił. Fajnie. Dość ciekawa sprawa. Co my tu mamy? DVD. Leci dalej. O. Odkładka chodząca. kolbat. Jeszcze. Jeszcze jest. Mamy całkiem dobrą umywalkę. Nie jest popękany, widać zabawa. Mamy kolejne zabawki. Karty kolekcjonerskie. To sobie jeszcze porę wezmę. O, takie jakieś dziecko widać. Robot kuchenny. tu jest też jakaś część ciekawa. Górny tytuł na dużo mówię. Zobaczmy czy są. Jakieś magiczne mozaiki. się też jest edukacyjna, z tego co tu widzę wszystko jest chyba kolejne karty kolekcjonerskie cały zestaw ostatnio mówiłem o tym widzę, że jeszcze tego nikt nie zabrał co dziwi w sumie ładna rzecz, no, ale jak nie to wygląda z bliska. Stawiam tak. to. Tak pojemnik dekoracyjny czy coś tam zajmuje. Kolejna druga aktówka chyba.